Yo, Wagwan people, naitwa Rooster Kome aka 19 Hours. Uh, mimi ni producer, mixer, vile vile artist. Yeah. Black Label ndio kampuni ambayo unafanyia kazi as a producer, mixer and artist. Lakini professional 2012 ndio nilianza kuwa uh, kuwa producer, yani professional. Ilikuwa ni 2012 lakini as a artist nimeanza ku release ngoma zangu 2017 ilikuwa ni mwezi wa sita I mean, uh, mwezi wa sita nilishuti video, mwezi wa saba niliachia ngoma yangu ambayo inaitwa Only One. Ndo kama artist nilianza kufanya kazi hivyo. Unajua sasa hivi dunia imekuwa kama kijiji kupitia mawasiliano. Kikubwa nilichofanya ni kaka kama jiko nilimtumia Kupa Gota Island, nikamwambia kwamba nina elimu yangu napenda nifanye nitoa hii, akasikiliza ah, biti akasema biti nzuri, lakini ningependa kufanya kitu fulani na mimi niongezee umwaza artist pia eh, za a guitarist napenda niongezee kitu fulani kwenye reading hivyo, lakini wote mimi na nawapongeza kwa sababu wametusafishia njia, na skadi siku zinavyozidi kwenda wanatutangaza vizuri sana, kwa sababu tuna vingi vya kujivunia kutoka kwa hao makaka wakubwa, ukimzungumzia kama Jiko Man sana sana. Pia sasa hivi kama producer and mixer, nimefanya ngoma nyingi sana, na katika genre ya reggae and dancehall nimeweza kuproduce mikono tofauti tofauti kutoka kwa artist mbalimbali nchi tofauti tofauti. Mfano uh, recently rhythm yangu ya Love and Life niliweza kuproduce, kumix ni mwenyewe ambao nimeweza kushirikisha artist wengi sana. Nimeshirikisha artist zaidi ya nchi tano, Jamaica, Kenya, Nigeria, Ghana, ya Zimbabwe, Tanzania, Rwanda, Burundi ya uh, umo artist wapo tofauti tofauti kama wakina Angel Medicato unaweza kushirikisha katika kazi zangu, wakina Tamale Chico, uh, Festiman Tanzania ya Diane Ray active R&B na watu wengi sana ambao nimeweza kufanya nao kazi katika hiyo reading yangu ambayo inaitwa Love different religions, different languages, different colored skin. But we will only survive if we let love conquer all our differences as one race, as one family. Let us unite.